Das ist ein neuer Entwurf von mir. Ja, ja ähm, Papa? du schlafen kann ich auch ein andermal. Wenn jetzt die Sache äh, wichtig ist, dann... Mm-mm. <clears throat> Künstlerinnen, Freischaffende, Kreatives, Prolo, äh, Prekariat. Was ist nun mit euch los? Ihr denkt, ihr seid die künstlerische Avantgarde, doch in Wahrheit schmiedet ihr euch die Ketten selbst, an denen euch die Kulturindustrie hinterher schleift. Die Maschine des Kapitalismus wird mit eurer Kreativität geölt. Damit muss jetzt Schluss sein. Überwindet eure Vereinzelung. Befreit euch von den Zwängen der Selbstausbeutung. Solidarität ist kein Selbstmord. Schließt euch zusammen. Holt euch euer Leben zurück. Aktet euch die schöpferischen Freiräume an, die euch genommen wurden. Empor die Fahne der kreativen Revolution. Entfaltet das Sturmbahner des Prolokariats. Los, lasst es uns anpacken. Lara, kannst du ein bisschen leiser sein? Papa muss noch arbeiten. Na gut. ハハハ